Ademais diso, eh, teñen tamén unha práctica política que, eh, que, que nos combatimos. Eh, combatimos distinguíndonos deles na maneira de funcionar. Eh, por exemplo, eh, para estas eleccións municipais, nos non eliximos os membros da, da nosa candidatura eh, a dedo, nin os designou ninguén desde Madrid ou desde Barcelona eh, ou desde Santiago, senón que abrimos un proceso entre os veciños de Pontevedra que quixeron participar nesas, eh, nesa convocatoria e eh, froito diso é unha candidatura na que cada quen está no lugar que, que ocupa por, en función dos apoios que recibiu dos eh, veciños e veciñas que quixeron eh, participar con nós niso. E xa a última, eh, o último sinal de distinción con respecto aos demais partidos eh, vivímolo esta, esta fin de semana que, como sabedes, foi o aniversario do 15M, o este Benres. Nós tamén levamos na candidatura, somos os únicos que levamos na candidatura a membros destacados do 15M Pontevedrés, e ese día eh, consultamos os veciños, e case un milleiro de veciños e veciñas de, de Pontevedra participaron nesa consulta, algúns de vos tamén o fixestes, porque eu vos vim por, eh, por ali, eh, e mm, mm preguntábamos por 11 eh, temas moi importantes de, de, mm, para o futuro de, do Concello de Pontevedra, eh, deses 11 temas eh, preguntábamos os cinco fundamentais que deberían constituir os piares sobre os que se asentase calquera goberno no Concello de Pontevedra que quisese contar co apoio de Marea Pontevedra. Eh, de aí saiu o compromiso noso ante os eh, pontevedreses de que, eh, en primeiro lugar, eh, poñeremos como prioridade a, eh, a elaboración en, contando con, con outras administracións, porque é fundamental para iso, tamén coa universidade e cos sindicatos e as asociacións empresariais, dun plan estratégico para eh, a economía e polo emprego en, en Pontevedra, que, eh, eh, entre outras cousas, podería mm, recibir recursos que agora eh, se, se van para, eh, por exemplo, a infraestructura da, da A57 innecesaria e que eh, virían eh, moi ben para mm, crear, eh, eh, para buscar alternativas a unha economía que anda a, a deriva como é a Pontevedresa neste momento eh, no que hai 8.000, máis de 8.000 persoas eh, registradas na oficina de emprego, na que na enquisa de poboación activa vemos como eh, Pontevedra se destaca sobre as demais cidades porque hai un 28,7% eh, de eh, mm, persoas en idade de traballar, é dicir, entre os 16 e os 64 anos que non, te, que non atopan traballo, e iso tamén eh, eh, sitúa a Pontevedra na, eh, eh, na cabeza dun eh, ranking moi dubidoso que é o do desemprego. Bueno, ese é un, eh, é un problema e asociado a, a ese problema do paro está que eh, o Concello de Pontevedra únicamente destina a gasto social 48 euros por, por habitante, cando eh, o resto dos concellos españois como mínimo eh, destinan 60 euros por habitante ano eh, a gasto social e moitos superan os, os 100 euros. Eh, eh, como o Concello, os Concellos son a administración máis próxima aos, aos cidadáns, debería ser a administración que escoitase a voz dos, dos cidadáns que teñen problemas, que os acompañase e que os axudase. Eh, axudase. Eh, en, en Pontevedra hai 17.000 persoas que están en risco de exclusión porque viven nunha situación de extrema pobreza ou eh, simplemente porque non, non chegan a, os ingresos que reciben eh, que entran na, na, na súa casa para cubrir as necesidades básicas de pagar un, un aluguer, unha renda, de pagar o, o, a, a factura do, da luz, de, de alimentarse, de, bueno, eh, eh, nós queremos mm, axudar a resolver ese problema, non paliar ese problema con, con esmolas e eh, colaborando coas organizacións que eh, loitan pola, pola inclusión en, en Pontevedra, senón eh, abordando eh, iso como un grave problema do Concello de Pontevedra, ao que o Concello de Pontevedra non, mm, non lle queda outra que eh, eh, arrimar o, o ombro e para iso dentro dese plan eh, queremos destinar medio millón de euros do, do Concello, que é o, o 0,7% do presuposto, para eh, axudar os, os máis necesitados. E non nos faremos mm, decidíndonos quen son os máis necesitados, senón coordinando a acción que se, eh, que se leva a cabo desde o Concello coas ONGs que traballan precisamente nese eido. Bueno, ese é un compromiso que, estable, que establecemos cos mm, veciños de Pontevedra despois de, desta consulta, pero hai máis, os outros catro compromisos incluían eh, a eh, obriga de facer unha auditoría das contas do, do Concello, porque, mm, como sabedes, non se distingue precisamente o Concello de Pontevedra pola súa transparencia e por ser participativo e, e polo tanto, é imprescindible saber en que se gastaron os cartos todos, eh, todos estes anos. Pedimos tamén que recollemos a petición dos veciños de que Pontevedra debe contar cunha rede de transporte eh, público, eh, de que Pontevedra debe recuperar a xestión directa da, da auga e do lixo, que, como sabedes, eh, están en, en más de empresas privadas en virtude de eh, concesións administrativas que rematan no ano 2017. Pensamos que eses dous anos que, que faltan eh, daqui ao 2017 deberían servir para lograr eh, a viabilidade eh, en un proxecto eh, mm, en un proxecto de xestión pública eh, desde o público, desde o Concello, deses servizos, porque eh, mellorarán, pese ao que digan eh, algúns, mellorarán eh, os, os servizos, universalizarase en, en Pontevedra, onde hai ah. moita xente que vive nas parroquias da periferia que non dispón de abastecemento de auga ou de saneamento ou de ninguna das dúas cousas, e eso non, non yo resolveu a empresa, unha empresa privada e, e por outro lado é evidente tamén que se unha empresa eh, fai un servicio eh, durante 20 anos que o contrato, por exemplo, da, da auga en, en Pontevedra non o fai perdendo cartos un ano, un ano tras outro, senón que fai porque gaña cartos nós cremos que mm, o ciclo da auga non debe estar sometido ao negocio, debe eh, poñerse a, eh, debe asumir o, o, o interese xeral eh, eh, o, o ben común e por eso tamén asumimos nós o compromiso ante os cidadáns de eh, poñer a remunicipalización deses servicios como unha das condicións para calquera fórmula de goberno na que nos participemos eh, bueno, esa é unha maneira tamén de, de funcionar que nos distingue dos demais eh, e outra é que eh, nos estamos elaborando un programa estivemos elaborando un programa para cambiar Pontevedra no que contamos coa colaboración de moitos colectivos e de moitas eh, persoas eh, eh, ese mm, programa mm, marca o un rumbo distinto para o Concello de Pontevedra, o único que agora mm, fai falta é poñerlle a guinda a todo ese proceso cun resultado o, nas eleccións o este próximo domingo que eh, permita que Marea Pontevedra teña capacidade de, de, de influencia para mm, determinar como vai eh, mm, funcionar o Concello e cales eh, van ser os mm, objetivos do Concello durante os próximos 4 anos que teñen eh, que eh, conducir a un camiño diametralmente oposto ao que eh, fomos seguindo ao longo dos últimos 16 anos. Eu tamén lle pido sempre á xente que eh, xulgue os partidos políticos igual que as persoas, máis polo que fan que polo que din que fan ou polo que din que van facer. Tedes eh, xa eh, moitos elementos de suizo para, para, para ver se eh, quen gobernou o Concello de Pontevedra ao longo dos últimos 16 anos merece gozar da confianza de seguir facendo os próximos 4.